Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, habis. Kalau nak kelih animasi kita hot ha, serunya. Gi nan sehat mak. Ha dia aku gi, aku gi, aku gi dia. Hai nyanyi lagu eh bla bla saja. Ha. Buke abe mak tak kasih. Buke abe mak tak sayang. Tapi abe makna mikir Takut sesak mau dia Malah tunggu perangan lobeng Malah tunggu perangan setel Takutnya kata doge Basa sama ni jua oge Pengasuh habis sama Weh Mari bapa pula pengasuh Tahu demo suruh sampai mak mari. Siapa dia suruh kamu mari pula sama? Amo dia tengah serabut perut. Amo kau dah tahu menteri si Dewi. No memalukan muka kepada ke dia amo. Mari dia kau caru. Di dalam negeri ratu puyuh perangi. Puka di dalam negeri kita kuala dua pengasuh sama. Kau jawab no. Kau no. Mari duk maki hamung suka mau buat istri tua tiri mayo mora istri dia mengasuh beci sekalipun tak baik sekalipun dia jadi istri bini ni ga tak ada hati, -hati kena buat sama rata padu panah-panah wak yo dengan saik mari nak sai kambo suka mau tinggal tu menteri Cidewi gede dia suka mau tinggal tu menteri Cidewi Oh, tinggal kena tinggal. Tanya kat dulu mu semua sungguh. Nyobuah juga dulu mu. Bukan tinggal lagu tu apa sama. Oh, tinggal kuat tu. Saya beri kaya. Wah, dengan sa'i. Dia sama segat Isteri muda mu. Tuan Petri Maya Mahura. Oh, Yesus segat Tuan Petri Maya Mahura. Benar apa sama. Lepas tu? Amo ah, tak si cikgu lah, Amo tak terhati Sebab dia tak ada salah Tak ada dosa Buruk baik yang melawan dia Isteri ambo. Oh ya suruh Oh ya suruh cikgu Atau menteri Maya Mora Saya saya pun suruh juga Ah, kita main gitu tu aku Tiap-tiap bini ni ke Dia jadi bini walau pokok Pokok tak buruk bini kita dah Lepas tu Kita tak saku tu aku Buat tu menteri main murah Kamu tak saku Tak saku bini Hok perangai baik tu belum pada suka kita. Ikut dia nak ke mana belum pada kita. Lepas tu apa mak? Oh lah ni kira buku hokku baru. Hok buku baru. Tadi cira. Tadi cira tu am teri cirewi. Cirewi tak apa cira. Dia minum muda tadi. Isteri muda tadi cira. Tak boleh cira. Tak boleh ko. Kalau tu aku cira dengan tak ada kalau ni zolih sebenarnya. Lepas tu tak boleh. Tadi buat tu teri banyak orang. Tadi buat. Sebab tengok tu tu tu dua tu ratu punya perangi pula baik tu aku. Baiklah ke mana bema kira lah tu bangun tengah hari tak marah. Sungguh hoge eh, tega. Tu tua tu laki nak tu bangun kus sebelah mentara tu tu batuk lah duit luar. Batuk wano. Mau oh, tu tua bangun pukul ni pagi, tujuh pagi, lapan pagi. Nak lah, kau menantu ke sebelah tak bangun lagi. Lepas tu batuk lah tu tuanya. Patutlah eh, aku mana tetua Patut Eh Melatih aku dekat Haa tetua kata Tetua kata gitu Hmm Kalau dia Natu tak bangun Natu tak bangun lagi Tetua patut Natu pun orang benar lah Tunggu masa lah Tunggu masa gua anu memang Cerikih Biar tak sok kecep benda tu memang Soalnya tuan petri Maknya Maura ni Bini tu aku Ratu pun ya perangi Tetua tu aku Si Dewi Bini tu aku juga Lagu mana kamu soko? Waya saya tu ciga, tu amtri, mai mora. Memak tak soko. Betul ke abe mak? Kamu tak soko tak soko. Betul betul tak bak tunggu tak soko. Sungguh. Ambil duit abe mak lima puluh yau minai kedah. Mai mai. Dia bukan hidup cedik mana boleh tak boleh sakit ada saya lima puluh ringgit lima puluh ringgit lima puluh ringgit dia nak warna saya ni dengan hidup cacah Abi yo. Ya? Gapo dia sai mangi ha, kejut sama. Gua no uh, ha, tu iku makan tu sama tak ada nak ya. Tak ada gua no. Ambo dia ibu ni Ha muka sama kena aku dia gocoh. Gak gua no bemak duit-duit. Ano. Tobak duit tak ada ni tak ada lah ai benci lah macam tu. Jangan kecek aku lah, tu semua aku juga. Eh. Dia tengok sama Ada yang sama mari Sama mari Sama mari Biar mengecek hidup dia Amin mak Ah, Tengok ni Ni ni ni ni ni ni ni ni Weh duit RM50 Abang Abang Mak ambil kat mana duit ni Tai Duga kerja lah tu Mu tanya dia Mana duit tak ada Hei Abang Mak Tu aku sama Weh pergi tengok Abang Mak Weh aku Dok guano amo dah wi nyepak bayi dah wi nenende apa mak wi duit ini tak ada ni. Mu tak kenal lagu. Nasihat tak kenal ketepak. Nasihat tak kenal lagunya mu dia. Tahu dia dia ke kita, raja kita pun tak ada terti kece. Nyokod dia tengah tengok aku. Ni ni ni ni. Hmm, kalau sebenar kalau kira, kalau fikir dulu-dulu, tak kena semua aku. Kecek tak ada-ada ngerti aku nasihat pula sehat. gitu. Ikut dia bini dia. Bini dia pula dia nikah. Eh jadi bini. Kalau tak nikah tak jadi bini. Kecek kapal aku tunggu dia. Abe mengajar selama abe Ia benar adik tuan petri Maya Mora Dah buat apa abe sepak pukul Seorang lah juga orang perempuan orang petina tu Orang mana abe mau tak kena, Abe malunya adik kepada kesak orang perempuan yang gila Tak tahulah keturunan mari luana Saya kepada adik tuan petri Maya Mora Dia kata abe ni suami dia adik hotulah juga abe muri Abe marah, abe sepak, abe nenek, abe terajik Abe aja selama Abe. Adik nak tahu lah juga. Dah nama gapo ke puing aku Abe suami. Dia kata dia nama Tuan Menteri dewi. Abe tak ada doh isteri yang lain kepada kari adik. Tuan Menteri Manya Murah. Buah hati tak rasa kasih saya Abe sampai mati adik. Oh gitu. Jadi Abe ni murih benda tu. Abe murih secara kemikian. Abe malu adik cepat abis baris belum Ya adik pergi jumpa dia nak tengok muka setara mana Ngaku suami orang dia juga suami dia Selol adik Abis suruh kepala kerja adik Buruk baik macam apa Putih merah Ya adik pergi abis Hei seorang tu yang teriak gila Siapa nama mu ni? Tululah juga dia ambo Ambo bini orang, istri orang Isteri siapa dia aku tak tahu. Moyak kata ke aku. Isteri lah juga habis seramu. Oh, seramu tu suamimu. Suami ambo. Jadi seramu tu lakimu. Tu laki ambo. Ni rasa. Aduh, sakitnya. Sialah juga pada kali ambo. Ambo isteri bini orang. Eh. Pasti muka tak malu. Muka jahat. Idak rupa jauh duduk perangai bodoh. Aku nak rakyat kemung. Seramu-seramu tu bukan tak lelaki suamimu. Dialah juga suami aku. Pasal tak reti. Tepi! Aduh, sakitnya pengasuh. Ni aku nak ajar pasal orang jahat. Orang celaka. Aku nak colok peti mata nak tahu. Raja Numeko Putih Anak Prakama Raja Sama Cucu si Rama Raja bakal cakawati Rama Ramada titi bayi bako we. Apa lah terjadi di aku soge Pergi menyocok kekane Pergi menyocok keki Dengan seketok mana pedimi Siapa salah kita membuat apa ke di aku Amoi Siapa punya buku aku soge Aku tutulah juga aku gasok Oleh buahnya yuk pada kau keluar kau para kaya Hamba ini malu nyeri aku tolong malu nyeri aku malah jadi lebih kau putih. Kalau begini jadi, aku terpaksa lagi kau pergi cari di mana kau tu apa dah kau. Aku nak tahu apa yang terjadi penyakit aku mengisi apa pedih tubuh pada perdi aku sore.